Слово для поздравления. Вам, дорогих, предоставляется заместитель начальника управления, пограничного управления по республике Калмыкия, Фасад Голубки, полковнику Гурбо Игорю Леонидовичу. Коллеги, разрешите от имени руководства пограничного управления по республике Калмыкия и Астраханской области, от всех сотрудников пограничного управления, от тех, которые сейчас находится в пограничном наряде военнослужащих. Вы сами понимаете, что граница не остается, не остается неохраняемой. Поздравить вас с юбилеем, с днем пограничника, 90 лет пограничным войскам. Ура! пограничные войска. Как были, так и остаются щитом Родины. И помимо того, что хоть вы уже каждый при своих делах, но все равно тот опыт, знания, все равно вы где-то будете отдавать, передавать. Хочу пожелать вам, пож хочу пожелать вам, прежде всего, здоровья, успехов, и удачи. И чтобы солнце, которое сейчас вот оно светит, ласкает всегда освещало вам дорогу и всегда оно было на вашей стороне. С праздником! Спасибо! А уважаемые а друзья, еще, пожалуйста, мы предоставляем слово ветерану погранвойск, майору в отставке Легкодимову Николаю Михайловичу. Дорогие друзья, я служил на острове Сарима, на острове Парамушир, на севере Камчатки, знаю пограничную службу 25 лет. Молодец! Ура! Я горд о том, что я всю свою сознательную жизнь провел с такими замечательными людьми зеленых ура! Ура! Я поздравляю вас в лице вас всех, кто сегодня находится в наряде, в дозоре. И желаю им и вам крепкого здоровья и успехов в жизни. Ура! Ура! всегда были патриотами Родины. Поэтому оставайтесь пограничниками по духу, по энергии, по действию, по манипуляции, пограничниками. По мужской силе. Вас, что хочешь? Отец, отец, какого ты служил? Давай ты скажи что-нибудь. Давайте, ребят. На Камчатке, Камчатский пограничный округ, Дай Бог вам всем здоровья. Я скажу вот. Фуражки, говорит, сняли. Вах-38 где? Феликсу его. Я скажу вам, кого нет, парни, кого нет. Кого нет, я скажу вам про другое парень. Я недавно узнал, что, что со мной служил вместе, да, парень? Тоже пограничник. Вот такой пацан. Вот такой пацан. Его сейчас нет. Я узнал через Медного, вот его сейчас нет. И нет еще пару человек. Так дай Бог, Господи, пожалуйста, чтобы они там жили наверху. Чтобы они жили там а мы будем помнить, братья, за них. Давайте, братва. Будьте здоровы, даем пограничника. Мы за них! Мы за них! Будем сильнее, будем сплоченнее. Ну все, ребята, на этом митинг заканчивается. Спасибо, спасибо. До следующего года. Давайте поздороваемся. Праздником. Праздником. У меня дети. Слушай, я балду Прости, пожалуйста, за нескромность. Что? Ну, как молодец ты. Ну, на когда-нибудь покажешь кому-нибудь. Ладно? До него вопрос. Ну, ничего страшного не будет. Ну, вот, ну что, хорошо же, да? А почему? Уходи! 45 лет назад служил. А я тут пришел старый курок. А как же? А как же? Вот,